Willkommen zurück aus der Buste. Sind wir drauf. Jetzt versuchen wir unser Glück. Diesen schönen Platz, den habe ich schon öfters besucht, aber leider nie aufgenommen. Ja. Und wir schauen jetzt, ob wir Glück haben oder nicht. So, da drin liegt schon. Knopf. Wieder da hinten schon füttert. So noch schon mal gefunden. Jetzt ganz in dem Wald wirklich ja, abgelegen und hinter die Bäume da zieht eine Wandergruppe vorbei. Also das ist mir auch noch nie passiert. Aber ja, du bist nicht alleine schon drauf. Nummer 1 heute. Zehn Groschen. Man glaubt es kaum, dass im Wald liegt. Uhu. Vielleicht wird irgendeiner die Baum zusammenpicken, ich habe keine Ahnung. Aber ja, nehmen mit, Müll. Oh, nächstes. Ausgeschaut wie eine Münze, aber ist ein schöner Knopf. kann mit intakter Öse. Sehr schön. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Und ja, hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht, war nur kurz. Und ich freue mich wieder aufs nächste Mal. Danke sehr.